Sobe dez para, depois joga, joga, joga. Ah. Like brá, brá. Ah, shit. Ah. 10 para, depois joga, joga, joga. Ah. Like bra, bra. Joga na minha cara e faz. Ah. Sobe, desce, para, depois joga, joga, joga. Ah. Sobe, desce, para, depois joga, joga, joga. Like brab, brab. Joga na minha cara e faz. Ah, Sobe, desce, para, depois joga, joga, joga. Like brab, brab. Joga na minha faz.

10 para depois joga, joga, joga. Like bra, bra. Sobe 10 para depois joga, joga, joga. Like brab, brab. Sobe, desce, para, depois joga, joga, joga. Like brá, brá. Sobe, desce, para, depois joga, joga, joga. But but but but but but but but but but but